Tāda pati no sejas izskatās no malas ļoti vienkārši. Kas tur paņem nogās koku un, un viss. Bet īstenībā tas ir ļoti sarežģīti. Ir. Un lai dabūtu kvalitatīvus un kvalificētus strādniekus mežstrādes darbam, konkrēti operatorus, konkrēti šis operators ir harvesteru operators, tātad viņam ir no valsts puses ir vajadzīgas tiesības traktora tehnikas ar F kategoriju un plus vēl arī zināšanas par visu mežstrādi lai visu meža saimniecību ir vajadzīgas. Ir. Un šīs zināšanas ir viss sarežģītāk iegūt Latvijā. Ir. Jo konkrēti tā kā harvesteri un forwarderi operatori notiek pēdējos gados tik apmācības. Un tas darbs, ko mēs veicām iepriekšējos gados, mēs paši apmācījām harvesteristus un forwarderistus. Ir. Tas ir grūti, tas ir tehnikas laušana, ir Bet tas ar laiku pierādījās, ka tas vispareizākais ir, kad uh, cilvēkiem ka viņi paši mācās un paši lēnām tiek pie uh, saviem rezultātiem un ka mēs arī spējam viņu novērtēt. Ir. Uh, vienkārši, kad par mežastrādes operatoru kļūt nevar. To rada laiks. Un, uh, lai to laiku panāktu, tātad ir jāstrādā, ir naturāli jāstrādā, ir, lai no sanāktu pa profesionāli. Šie cilvēki, kas man strādā, ir profesionāļi. Tie arī turās pie darba. Viņi izprot, kas ir mešs, kā jāstrādā, kāpēc jāstrādā ir. Jaunie darbinieki, kas nāk tirgu prasīt uh, darbu, ar viņiem ir problēmas. Ir, ir lielas problēmas. Gribēšana ir, varēt nevar cilvēciņi ir izgājuši skolas, bet skolas nav dejušas tādas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi es uzņēmumā laist iekšā ar visu atbildību un lai notiktu mežistrādere. Tātad daudzi cilvēciņi paši atsakās no darba, neturpina vairāk, jo saprot, ka tas ir smags, grūs darbs ir. Eh, daudzi cilvēki nespēja to darīt. Viņi ir nu, Slikt, sliktais variants ir, ja, kad viņi ir nu, jāpalūdz no darba atstāt. Ir, ka viņi vienkārši neiz, neizprot un nemāk to darīt. Ir. Bet, uh, bet situācija smaga ir. Tieši strādājošiem ir kvalitatīviem, kvalificētiem strādniekiem ir problēmas. Mājas ražošanas process sastāv no tā, ka tiek vispirms zāļu materiāls izžāvēts, pēc tam eh, viņš tiek defektēts. Tas nozīmē, tiek izraidētas ārā visas bojātās materiāla vietas, kas ir eh, gan trupes, gan eh, zāri, kas ir pietiekami daudz mūsu platuma grādos augušajam materiālam. Pēc tam viņš tiek audzēts garumā līdz 7,5 metriem. Un šie audzētie garumā dēļ tiek pēc tam audzēti biezumā un veidotas jau līmbrūsas. Šie 7,5 metrīs līmbrūsas ir pats viens no labākajiem izmēriem tīri priekš tālākas guļbuļu ražošanas. Pēc tam tiek veikta profilēšana, tas nozīmē, tiek veidots profils pašai guļbuļai sienai turētos uz sienas, tas nozīmē, lai katra rinda turētos uz katras rindas. Un pēc pēdējais process ir tīri dažādu frēzējumu iestrāde, kas ir sākot no šķērsiena, no stūra savienojuma, no pārseguma, sīs, iesēžam, gan arī dažādi cita tipa pieslēguma veidiem, kas ir konkrētajā projektā. Like, like you said, it's, it's, it's uh, has a wooden construction. So when the, when it was constructed, it was very important that uh, the wooden uh, material shouldn't get wet. So they had to put up a, a giant tent over the whole construction site in order to to to keep it dry uh, during the whole building uh, erection phase. So that was also something they had to come up with, uh, when they when they this was a uh, the, the, the construct the, the, the framework is good, but, but then the, the, this uh, facade is something, something else. It's structure? The structure is good. Yeah. yeah. And I think we, it's, I mean, it's, it's not easy to to see if you don't know it, but I think when, when we walk into the, the entrance, I think we can know something. Uh, uh, the other house I was little about this. A little bit different, because that was built in model. And I think uh, if we should mention something about the cost and so on, uh, uh the figures I've got is that they uh, calculated that this by, build, by using passive house technology and wooden uh, construction, it was it has been estimated to be about 10% more expensive if they should have used ordinary techniques, so to speak so 5% from uh, from the Hasselblad technology, making it uh, more expensive, and 5% due to the uh, higher cost for using wood. wood. Is it the same figures you have? Yes, that yeah. is, and, and the LCA calculation says this is yeah. One thing also you could mention that it's, it's individual measuring every flat and you could uh, read your, your what you are, are using uh, uh, all the time to feedback from, from the, the, energy company. Yeah. Uh, and uh, also you could say that uh, the, the total energy is filled up with the 15 for, for, for the heating, the water 25, and electricity 10. so, so, so, so heating is not the main, the, the hot water is the yeah. source. But also then you have a, a heat exchanger from the sewage water uh, uh, with, with, the incoming uh, cold water. This is this is not so uh, good payback. No. <laughs> but it's an interesting technology. But it's not that very bad. It's something like 20 years uh, direct. ražošanā pie patreizējā apjoma apmēram mēs saražojam kaut kādus eh, no 60, 60 kubiem skaidrs nedēļā. Tas pilnīgi pietiek, lai mēs nodrošinātu vasaras periodā un arī ziemas periodā saules pamatus procesus. Tas ir apkuri un galvenais, kas ir materiāla žāvēšana. Un tāpēc mums ir, eh, mēs šos, šīs skaidrs arī pārvedam tālāk tīri skaitu pašētājiem. Eh, tā, ko jūs redzat, Šī ir katlu māja. Principā mēs viņā izmantojam pašas ražotās skaidras, tālāk tiek uzkarsēts ūdens, un ar to mēs apsildām galvenokārt kaltes. Katla jauda ir 1,8 MW. Un ar to mums pilnīgā, pilnībā pietiek arī ziemas augstākajos mēnešos, lai nodrošinātu savu darbību. Sunai gan apsildīt visas telpas, gan arī nodrošināt nepārtrauktu materiālu žāvēšanu ar papildus jaudu. Ir, protams, arī viņam tam katlam papildus jauda. Tas ir nākotnes idejās, lai mēs varētu attīstīt termokoka ražošanu. Un līdz ar to mums būs nepieciešama tīri pilnīgi visa šī katla jauda. This ash comes from a fluid bed uh, boiler, which are the best boilers to often the big plants use fluid bed and it makes a very well burned ash. And as it is well burned, uh, it hardens and the process in the ash uh, have a very good and, uh, and um, fast process. puud kasvavad siin edasi. ega ma ei usu, et me hakkaks oma metsamaal midagi, midagi meeletult teistmoodi tegema, nagu on, nagu on siiamaani tehtud, et tegelikult on ju metsamajandamise traditsioonid on, on pikad ja seda teadmist ja oskust, kuidas metsaga ringi käia, on, on aastakümnete, aastasadade jooksul olnud et eks see, eks see nii jääb, et meie kasvatame puid ja kuskil Lõuna-Euroopas kasvatatakse tomateid ja ma arvan, et see rollijaotus jääb suures plaanis küll nii, nii paika. Äh, kui sellest lähemast äh, võib-olla sellisest kümneaastasest äh, perspektiivist rääkida, siis see, mis meil jutu sees võib-olla ka esile tuli, et seda metsade hooldamismahtu, seda peab veel kasvatama, eriti, eriti erametsades veel rohkem neid hooldustöid tegema, puude harvendamine ja ja, ja, ja tegelikult meil on vaja ka on vaja ka, ka metsa, võib-olla neid vanu metsakuivendussüsteeme rohkem korda saada ja metsateede võrgustikku parandada, et erametsades just, et see on, need on sellised olulised investeerimiskohad Eesti metsa. no ma, ma pigem oleksin optimistlik, aga, aga mitte midagi ei juhtu üleöö, et või siin aasta-kahega saamegi kõik ilusaks ja korda, aga aga, aga suund küll sinnapoole, et mõned aastad tagasi Soomes käies üks, üks kolleeg, ühe metsaühistu juht ütles hästi, kui oli neid Soome metsi tükk aega vaadanud, et, et on kohe näha, et soomlased kasvatavad metsa ja meil mets lihtsalt kasvab. ei ole midagi parata, eks me peame ka veel rohkem sinna metsa kasvatamisse juurde liikuma, jättes muidugi teatud metsad ka looduslikule arengule, et ega meil tegelikult rangelt kaitstavate metsade pindala metsanduse arengukava kohaselt peab küll kümme protsenti olema, et, et tegelikult seda metsa, kus nüüd loodus ka oma soodu ainult toimetab, ega, ega neid on, neid on ka, ma arvan, küll täitsa piisavalt et aga, aga muudes tulundusmetsades, eks seda tulebki majandada nii, et inimestel on ju puitu vaja, et ega keegi ei raiu sellepärast, et, et jube kihvt on raiuda, vaid, vaid sellepärast, et keegi tarvitab seda puitu, seda inimestel on eluks vaja, puitu, puidust tehtud tooteid.